questo lieto fortunato giorno ha posto fine agli amorosi affanni del nostro semideo cantiam pastori in si soavi accenti che sian degni d'Orfeo nostri concerti morte pietosa, l'alma già si sdegnosa, e la belle Euridice. Oggi fatto e felice, orte ore sventi lei, per cui già tanto per queste selve, Oh sospirato e pianto. Dunque in si lieta fortunato giorno capo sto fine agli amorosi affanni del nostro semideo cantiam pastori in si soavi accenti che siam degni d'Orfeo nostri concementi. Yeah. il suon della famosa cetra non fai teco giovi ripagli e poggi sia testimonde quanto chiel cielo eterno e quante chiome han questi con gli ameni il verde maggio tutti col missari e noi trabocca di quel piacer

mente il nostro bene chiamate da quel sol fatte beate per cui sol mie notti al giorno ecco pur che a voi ritorno ecco pur che a voi ritorno oggi che vuol cessetta su questa cosa sponta posia che in vari modi ciascun suo faccio sdoni al bravario delle altro sconsolato or fortuna stigangiato ed avvolto in festa i guai dite allor non vi sembrai d'ogni altro sconsolato Dissi già mestro e dolore fiamme sue dolente or gioisco e quegli affanni che sofferti ho per tant'anni fan più cari il ben presente vissi giamme sue dolente vissi giamme sue dolente bella per te bella Euridice, benedico il mio tormento, dopo il vi è più contento, dopo il mal vi è più felice. Sol per te bella Euridice, sol per te bella Euridice. Mirate, mirate, 满心头。 Tiro fra queste braccia a ritrovarle, e ritrovarle, a mare. Tatăl, que comprena al foglio piangendo io mi consumi. Rendetemi il mio ben, rendetemi il mio ben, rendetemi piacere. sua casa. resti onda il tuo suon le stelle danzeranno con Gior tardi o presto io per te felice appieno vedrò l'amato volto e nel caso io oime chi m'assicura che la mi segua oime chi mi nasconde della madre pupille il dolce lume forse d'invidia punte le deità d'averno perché non sia qua giù felice appieno mi tolgo dal mirar di lui ci beate liete che sul col sguardo altrui bear potete ma che teni mio cuore ciò che vieta Pluton comanda amore a nume più possente che vince uomini e dei Ma che me lasso? Salvan forse i miei danni, con tal furre fur innamorate, per il mio bene e io il consento.